Στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης είχες γονείς Μα ο πατέρας σκότωσε Τούρκο, αλλαξοπίστησε για τη ζωή Είχες μητέρα που βελιγίζει και πίστη σου δίδαξε να έχεις πολύ Και ο αγώνας σου ξεκινά δεν κλονίστηκε στον τούκο αρνήθηκες κι ας ήξερες τι θα έρθει μετά και το μαρτύριο είναι μυστήριο πως άντεξες τα δεκαεννιά. είχες μαζί σου τον οδηγό σου κουράγιο να δίνει και δύναμη και τα κατάφερες να γίνεις Αγία είσαι παρέα